ser tua habitação. Glorioso Jesus, esperança eterna, me esvazio de tudo o que sou para ser tua habitação. Glorioso Jesus, esperança eterna habita em mim, habita em meu coração. Que cada ação seja tudo pra tua glória, precioso. canto pois tu és o meu refúgio, meu tesouro. me